Kā augstu ūdenšauts, pār žurnālistiem nāca pēkšņie bērziņu draudi. Šādi pa galvu vajag, jā. Ilgnēst sisti tikai, jā. Politikas eksperts neslēp izbrīnu pat šoku par šādu prezidenta runas veidu. Ceļu pa galvu vajag, jā. Ilgnēst sisti tikai, jā. Bērziņa agresivitāte pēc pāris stundām bija norimusi. Pēc vienīgās ceremonijas, kurā piedalījās arī prezidenta dēls, Bērziņš personīgi atvainojās operatoram, kur bija nolamājis. Loma bija uzlabojusies. Man šodien ir vairāk kā būtiski diena, jo es savu mazo jaunieklīti arī ievēru tajā skolā. Un tas, kas te notiek, tas tāds liek atcerēties, kā pašam bija. Un es ceru, ka šeit tā atmosfēra ir tiešām lieliska.